Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi bersama saya Jiran Ompa Hi, Kali ini saya akan memain Roblox Ninja Legend Ya, saya sudah main pas itu Ayo guys, kita langsung ke China Kalau kalian mau kamu sama Jidan gitu kalian bisa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar tahu Jidan bakal upload lagi. Oke, okay, enjoy. Oh iya, guys, lupa saya ini sudah main dari ini ya makanya ring ya udah ninja dan ini senjata ter OP kasih nah, senjata Terus, nah, I dulu yuk golden spirit. Golden spirit. Yeah. 말라 마스크. 예. anjay udah ter terja assassin masih golden spirit ki gitu. ki kamu udah legend legendary kamu udah pantau sama seeker bani bani bani bani oh ayah udah bilang udah bilang ah bakalan ya wajib suka ini Dua lama Ya dua lima Suruh Ai, eita, tá bom. 你们。 ada seru-seruan main Ninja Legend ternyata seru banget dan melek ya melek ya terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian terhibur kalau nggak terhibur aja paksain aja terhibur jangan lupa ya subscribe like comment ya, dan share ke teman-teman kalian yang ada di penjuru ini atau Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!